जो दिल के पास रहते हैं वो दिल क्यों तोड़े जाते हैं वफा के बदले क्यों वो बेवफाई छोड़ जाते हैं कभी जो हम सफर